आपको कश्मीर पहले चाहिए या इकॉनमी बेहतर होना पहले ज़रूरी है आप एक यस इकॉनमी या कश्मीर इकॉनमी इकॉनमी जी यही नहीं अभी और सुनिए आप बताएं कश्मीर या इकॉनमी पहले क्या कश्मीर कश्मीर आप बताएं जी कश्मीर या इकॉनमी इंशाल्लाह कश्मीर मिलना चाहिए हमें पहले इकॉनमी चाहे ना हो इकॉनमी ठीक हो जाएगी जब हुक्मरान ठीक होंगे तो कश्मीर आ जाएगा इकॉनमी हो डाउन हो जाएगी नहीं ठीक होगी ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है कश्मीर या इकॉनमी दोनों पहले क्या दोनों अच्छा ہے ٹھیک ہے کشمیر یا سے ایمانداری سے بتاؤں گا کشمیر ہمیں پہلے ملنا چاہیے اگر کشمیر ملے گا تو ہماری پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں انکم آئے گی